byari ikintu kimwe nkunda kuya madamu wamugani tubashe gutandukana habayeho gutandukana hari ikintu utazanyumva sinzakwituma umwana mubi umugu nkabiteganya divorce hagati yawe n'umudamu nicara ngo nteganye ariko yigize nabi yagenda nanjye nkacaho nka bitatu bishobora gutuma umuntu akora divorce nk'ibiri ni igihe cyose umuntu ubona ashaka gutana adeperi ntekereza ko ifata mu masharene ko babanaga nk'umuntu hmm. mu buryo bw'ubusambanyi like ntabwo basezeranye siko ibifata buriya ubwo nshatse uvuga yuko baba barasezeranye ya kubategeka yuko basharene abigishwa ziko fasharene nawe akaguma aho ngaho umwe yapfa undi agashaka mm. ngenzi abantu benshi imana abwiraga ngo nzaga urundi rugo rw'umugisha n'urundi akiri akirutahamo nubwo ari buve ko mu cyumba akarutahamo sibyo ririya eh. jambo rivuga ngo umuntu mubana nimba atizera akaba ashaka gutana umurekatane kandi uzaba bivuze ngo wakongera ugashaka ah. umuntu ashaka gukubita ishoboka buriya aba ashaka ko mubana cyangwa ashaka gutana aruzi umuntu unavuga ngo nakemera nakemera nkakwica nkajya gereza uyu muntu arashaka gutana bibiriya paul yaravuze ngo mureke atane kandi uzaba uhambuwe bivuze ngo nagaruke kumureka ngo ubugishe ubazibe <laughs> ku rundi ruhande sinzi impamvu mu masharene wenda akunda kuvuga yuko we atazashaka noneho n'ababashe kugirwa ubutwari bwo gukora divorce gukora divorce ni ubutwari gukora divorce ni ubutwari yesi reka ngusuhuze kandi mwifurize ibihe byiza aho uherereye hose ku mugabane wa afurika australia amerika ah, ndetse n'uburayi tuguhaye ikaze wowe aho uherereye hose wumva ikinyarwanda ndetse ukanagisobanukirwa ariko harimo n'abantu batari abanyarwanda bumva ikinyarwanda mwese tubahaye ikaze kuri kamera nk'uko bisanzwe muri kubona turi kumwe n'umugabo uzwi n'abantu benshi hano ku mbuga nkoranyambaga bamwita apotre mutabazi kabarira reka ariko no kumuvuga burya ni umuntu mukuru afite n'ibindi byivugo yavuga apotre mutabazi turakwakiriye kuri iyo amazina ni apotre mutabazi kabarira maurice hmm. ni umuntu w'inshuti n'izi mbuga cyangwa se zigaragayeho cyane hmm. eh, imana yamereyeho umugisha kandi hmm. murabona abantu benshi eh, mbasha gukora umurimo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 ni igihe navuga ikintu mvuga ko nakibwiwe n'imana cyarangiza ntikibe manza abantu bahanuzi bo biba biborohera cyangwa se wenda bitabavuna cyane eh, kuko nabo si rimwe na rimwe hari igihe wenda biba byahagarariye mu nzira kubera uburyo abantu babyitwayemo ku buryo uburyo abantu batabereye maso apotre iyo bavuze divorce uyumvaho iki divorce urayemera cyangwa uyemera divorce nareba icyo bibiri yivugaho nayo ibyo ngewe nemera cyangwa ibyo undi muntu yemera avanye mu idini yakuriyemo mm. <laughs> ni uburenganzira bwe ariko njye nareba mu rwikoreye ino pawuro avuga kuri divorce nkareba mu baroma pawuro avuga kuri divorce mm. nkareba yesu avuga kuri divorce yewe niyo twajyana no mu buhanuzi mu isezerano rya kera mm. aho bibiriya y'icyongereza yikoresha mu ngo god hates divorce cyangwa se imana ivuga i hate divorce mm. ayo magambo rero iyo tutahuye n'abigisha beza dushiduka batwemeje ko umuntu wese ukoze divorce aba akoze icyaha ndetse bagashaka no kutwemeza ko atari n'icyaha gisanzwe uko hari umuntu umugabo ata uko ari divorce ariko umugabo yaguta akagenda bakavuga ngo kuva mwarasezeranye ugomba kuba igishubaziko hari ukuntu babihuza ndetse bafite n'amagambo bagenda bafata yo muri bibiriya naho bayakura eh, ariko birambabaza iyo mbonye umukobwa w'imyaka makumyabiri n'itatu umugabo amutaye umusize cyangwa se bananiranwe burundu cyari ukuntu abantu bananiranwa bibi nk'umuntu mm. yaje agakubita undi ishoka eh, sinzi ko nawe uri pasiteri bamubwira ngo mugumane ngo umwuka wera najya yigukubita arajya yifata kame bagatandukana umwe akajya hamwe bakabaho separasiyo dikoro hmm. ni ibitangaza kuba ari umuntu ubwira uwo mukobwa w'imyaka makumyabiri n'itatu ngo nabe igishuba ziko kuzageza igihe wa mugabo azapfira nimba azayasenga ngo uwo mugabo apfe nimba azamucunga nijoro akamukiraho imigozi imunyereza agapfe noneho iyo uri kubimubwira we afite umugore ni sheri ishusho mu gitanda hmm. ariko ari gutegeka uyu mukobwa wa makumyabiri n'itatu ngo uzarinde upfa utongeye gushaka kandi nta sengesho ari bumusengere ngo uyu mubiri awuburoke utongera gukora n'ibindi n'ibindi eh, noneho ukabona uwo nguwo nyine abagisha baziko ndabyibuka hari umuntu byabayeho ahera ku myaka makumyabiri n'itatu ategereje ngo uwo mugabo abahanuzi bakanaza kumwe ngo azakugarukira abana n'undi mugore babyarana gatanu ngo azakugarukira mpuye nawe twahuye na bibiri na cumi na kangahe ati azangarushya n'iryo jambo mfite byaje kurangira banasezeranye na wundi yagiye gushaka mm. ndamubaza nese ubu ngubu koko azawugarukira ngo nese nk'uko imana yavuze byaje kurangira wa muntu apfuye wa mugabo ndangije wa muntu bigaragara ko byamubabaje mu mutima kuko ibyo yabwiwe yumvaga bihagazemo ari ijambo ry'imana ariko atungurwa no kubona bya byiringiro bimukojeje isoni cyangwa se ya magambo yabwiwe abaye Eh, nk'umutogoto wa nyirinkono atari ijambo rya <laughs> eh, so yari yicariye umutogoto atari ijambo rya nyirinkono hmm. mu by'ukuri eh, tuje muri bibiliya paul yavuze ijambo rikomeye aravuga ni naho hagaragarira ibyo kubishoba ziko ariko hejuru yaho yari yavuze ngo hmm. nimba hariho umuntu utari umwizera hmm. Ah, nako wizera akaba afite umugabo utizera cyangwa se umugore eh, umugabo utizera eh, umugabo wizera ufite umugore utizera kuko kiriya gihe ubutumwa bwarazaga bugafata umugore umugabo ntabwemere hmm. ah, umugore akajya mu giterane ibitangaza byakore ku muntu wapfuye yazuka ati nemeye yesu wabambwe ariko umugabo ati njyana cyari ku idini y'abayuda kiriya gihe rero mu myizerere nta mikino bashyiragamo washoboraga kuvuga ngo wizeye yesu umugabo akavuga ati ndagutaye ugiye mu bintu by'ubusazi byabagaho ndetse na Yesu ugeze avuga ngo nje gutandukanya umwana na se nje gutandukanya eh, umwana n'ababyeyi mm. icyo gihe umuntu akaba yari umwizera cyangwa se ari umukristo yuzuye umwuka we aravuga mu ndimi ariko umugore we kuko atigeze yizera akamubwira ati rero bimere biti bandikira paul bababwira ati rero ku byo mwanyandikiye ngiye kubaha ibisubizo kuko hari abandika babaze noneho ko umugore wanjye yanze kwizera dutandukane dutane dukore divorce nk'uko umuntu yaza mu rusengero agasa naho agisha inama umushumba noneho paul arababwira ati nimba hariho umugabo wizera akabana n'umugore utizera ntatane nawe ati kandi nimba hariho umugore utizera akabana n'umugabo umugore wizera akabana n'umugabo utizera nawe ntatane nawe ngo abana banyu ngo kuko umugabo ye umugore yezwa kuba umugabo we cyangwa se umugabo akeza kuba umugore we iryo jambo ntabwo abantu bajya barisobanukirwa mm. ngo kandi atari uko bimeze abana banyu baba banduye ariko none nabera mm. akomeza babwira ngo ariko nimba wa wundi utizera aha niho rero divorce iziramo ngo ariko nimba wa wundi utizera ashaka gutana ngo murekatane ngo kandi uzaba uhambuwe kuri ayo mategeko mm. y'iryo sezerano twibuke ko mu baroma gatanu mm. baroma karindwi ijambo abantu bakunda gukoresha bavuga ngo bazagusingira ariko mwari mwarasezanye yapfuye mm. ubwo ni imyizere imwe n'imwe abayifite murabazi mm. iryo jambo riravuga ngo amategeko atwara umuntu ari uko akiriho yari kwigisha ku bintu bya grace and law aravuga ngo niyo mpamvu iyo umugore ashatse undi mugabo uwo bari bashakanye atarapfa abasambanye ngo ariko iyo wa mugabo yapfuye gaba ahambuye kuri aya mategeko ngo kandi aba yemererwa kongera gushaka mm. aho ngaho ndahakura ijambo rivuga ngo nakuraga akantu gusa akavuga ngo iyo bibiriya paul yavugaga ngo urahambuwe mm. byaga binavuze ko wemerewe kongera gushaka mm-hmm. abivuze ku muntu uwo bari barashakanye yapfuye ko aba ahambuwe ariko twibuke ko hano yabivugagaho ari kuvuga kuri grace dispensation of grace and law mm. ntabwo papasire yari kuvuga kuri divorce mm-hmm. ahubwo yari ari kuvuga gusa yuko iyo umugabo mwari mwabashakanye apfuye uba uhambuwe kuri iryo sezerano mwagiranye iyo ushatse utavuga ko usambaye bitavuga ko usambaye mm. noneho rero hariya tugaruka mu bakorino uburyo yavuze ngo eh, wa wundi utizera nashaka gutana umureke tuza abantu benshi umuntu aza akamwaka divorce ngo jye sinayigwanda umukristo kandi yavuze ngo nashaka gutana umureke atane anavuga impamvu ugomba kumureka aravuga ngo wa wundi utizera nashaka gutanga umurekatane ngo ngo kuko imana yaduhamagariye amahoro cyangwa se imana yaduhamagaye ari iy'amahoro icyo gihe rero aha hantu hazamo ikintu nanone gikomeye kuko urugo si ikintu cyo gukinisha urugo itorero n'igihugu ni ibintu bitatu utagomba gukinamo imizanyazanyo yawe bivuze iki ni institushoni z'imana bivuga yuko eh, kugira ngo urugo ruveho rwarabayeho bisaba kugira ngo baze imana ivuga ikibazo ni uko ubibaza umuntu akakuzanamo dogitirine z'iwabo naho baba bawukubita ishoka bibasaba uyibaze nurangiza kuyibaza ikakubwira ngo mwana wanjye genda icyo gihe uzaba ubohowe tureke kwigira abanyedini tuba abanyamwuka hmm. ngenzi abantu benshi imana abwiraga ngo nzaga urundi rugo rw'umugisha n'urundi akirurimo akirutahamo nubwo ari buve mu cyumba akarutahamo simvuze ngo ababivuga bose baba bari mu ariko hari aho biba ari ibinyakuri noneho reka mvuga iki ngiki tubyumvikaneho neza sibyo eh. iriya jambo rivuga ngo umuntu mubana nimba atizera akaba ashaka gutana umurekatane kandi uzaba ubohowe bivuze ngo wakongera ugashaka ah. umuntu ashaka gukubita ishoka buriya aba ashaka ko mubana cyangwa ashaka gutana abuze umuntu navuga ngo nakemera nakemera nkakwica nkajya gereza uyu muntu arashaka gutana bibiriya paul yaravuze ngo mureke atane kandi uzaba uhambuwe bivuze ngo nagaruke umureka ngo ubugishe ubaziye ibintu nka bitatu bishobora gutuma umuntu akora divorce nk'ibiyi ni igihe cyose umuntu ubona ashaka gutana icyo ni icya mbere icyo gihe noneho dushaka kumenya ni ryari twavuga ko ashaka gutana ni igihe yaza kuvuga ngo ndashaka gutandukana nawe hari ikindi se sinyigukunda eh, timode gute icyo gihe ariko ukabaza imana akantu batagakuramo atagiye umuntu ugakuramo hari umuntu waje arambaza ngo uko nshaka ngo umugabanishe ngo dutane ntuyongere ntabwo ndi umuntu ubwiriza ibyo kuvuga ngo abantu bagatane nawe ubwo turabanza tukabyigaho tukaniga ese bimeze bite noneho uyu muntu nawe ubwiyane reka tubisengere nka arambwira ngo yatwibisengera nzi imana yambwira mm. ntusukize ute usigaye upuredikitinga icyo imana yakubwira amasengesho. arambwa ngo nigeze nsenga iransanga ngo no mu nzozi n'umwerekwa ijya imbwira ngo ndugumemo ni none se kuki ushaka kugira ngo nkubwire ngo uruvemo imana ikubwira kurugumamo ngira ngo uri umuntu utinze hano kuri social media mu gihe kitari gitoya hmm. igihe nkuziho ntabwo ari igihe kigufi si gitoya rwose hmm. ngira ngo abantu benshi kuri social media bazi apotre mutabazi hmm. kandi ibintu biberaho nawe urabizi ni bitandukanye amakuru acicikanaho ngira ngo amenshi ujya uyumva ari ibyo usoma iza Twitter n'ahandi hatandukanye ari aribyo wumvisha amatwi ngira ngo mu by'ukuri nta nkuru n'imwe itambuka mu rwanda ah, ngira ngo nawe arege mbona atari wenda sinyinjiremo ngo nyinjiremo ariko eh, mba nabibonye ko bihari ko babibonye hmm. ngira ngo hari abantu babiri ni amazina abiri ndabizi uri umuntu udakunda kuvuga ku mazina y'abantu hmm. ukuntu nkusi ntabwo ukunda kuvuga ku mazina y'abantu wenda avuga iby'ayo mazina eh, yakoze gusa ariko burya iyo ibintu byabayeho eh. nta n'icyo wabihindura eh, ah, ibintu byabayeho nta n'icyo wanabihinduraho hmm. hari izina mama sharirene hakaba n'izina papa sharirene hmm. apotre mutabazi tukuzi akenshi umusesenguzi ibintu byinshi bitandukanye hmm. aya mazina yombi yagiye aturendinga ingano hanze papa sharirene mama sharirene iyo tuvuze papa sharirene imibanire ye na mama sharirene wowe ubibona gute uyu munsi papa sharirene ageze ku rwego rwo kuba yajya gutera ivi akambika impeta kandi aba muri aba muri adeperi ibi ndagira ngo nawe ikintu cya mbere adeperi um, ntekereza ko ifata mu masharene ko babanaga mu buryo bw'ubusambanyi like ntabwo basezeranye siko ibifata buriya baramutse barafunze ndowa barasezeranye mm. ntekereza ko adp ntacyo baza bavugana papa sharene ibyo bikiriye imyizerere ya adeperi ndayizi mm. bari barasezeranye mm. ntacyo papa sharene yazavuga imyizere hariya ndayizi bivuze ngo babibaniraga mm. bisanzwe icyo gihe ko nta sezerano wigeze ukorera mu rusengero mm. muri adeperi baba bagufata nk'umusore wenda wabanaga n'inkumi ku ruhande mufitanye abana ku ruhande nuko babikarasa kwa mm. doko muri protokole y'idini yabo ntabwo ndi kuvuga ngo icyo birivuga hano noneho mhm. protokole y'idini yabo so uh, ubwo nshatse uvuga yuko baba barasezeranye adeperi kubategeka yuko basharene n'abigishwa ziko fasharene nawe akaguma aho ngaho umwe yapfa undi agashaka uretse ko icyo gihe noneho imijugujugu twabonye twari kubona y'agatangaza <laughs> ku rundi ruhande sinzi impamvu mu masharene wenda akunda kuvuga yuko we atazashaka kandi eh, mu buryo bw'idini mu buryo bw'itorero abohotse abohowe mm. ni umuntu nyine buriya afatwa nk'uwabyariye mu rugo mu mboni y'idini so ku buryo ntawamubuza nawe agiye gutererwa ivi cyangwa n'ibindi byose eh, abantu bavuze byinshi ariko icyo mbona ni kimwe ni abantu babanaga batarasezeranye noneho barananiranwa inzira byaba byaraciyemo iyo ari yo yose barananiranwa byaranze muri biriya bintu nakubwiye byemerera umuntu divorce ariko icyabikwemera cyose ugomba bigomba kuba konfirime pari ijwi niho divorce itandukana n'ibindi bintu mm-hmm. bigomba kuba konfirime pari ijwi buriya bimeze nk'ibintu by'abatumishi kuba yakora akandi kazi mm-hmm. iyo yahamagawe ataragiye kwiga teoroji ngo bamuhe inshingano bisaba kuvuga ngo ko mutabazi ugiye kujya mu bintu bya politiki hari ijwi wumvise ko ushaka kujya gucuruza hari ijwi wumvise ko ntabwo uri bwifate ngo wishorere hejuru y'umuhamagaro ngo ngiye kurangura inyanya bisaba ijwi ariko nanone waryumva cyangwa se bitewe n'uko imana isanzwe kuganiriza n'uko igusanga ukavuga uti ndumva imana ibimbohorera no gutandukana ni uko nguko muri ibyo bintu rero harimo ikintu abantu batajya banamenya ntabwo ari ngombwa ngo umuntu abe gukubise ishoka imiryango wowe biragaragara rwose ukibimbwira ngo nkubise ishoka ndavuga dusenge mm. ugende atije atari igukubita ikaguhama ikagufata icyo ni kimwe iyo umuntu ubona ashaka kuzakugirira nabi eh, habaho gusenga ukabaza imana ukagenda kabiri ariko niyo ubona umuntu aguhoza ku nkeke nawe umuhoza ku yindi domo mutajya mujya imbizi iriya jambo paul yavuze ngo murekatane urumva ijambo yashyizeho hasi yaravuze ngo kuko imana yaduhamagariye amahoro bivuze ngo umuntu mubuzanye amahoro ku direndiyo vanderedi direndiyo dimanche di janvier o desambure muhoza hasi hejuru pi mu rukiko ukavuga ati igihe cyose niyo nari mfite akantu k'amahoro mbona yinjiye gusa agahita amahoro aguruka senga imana yibaza urwo rugo ruve mu kindi kuko imana yaduhamagariye amahoro hariya iyo bibiriya ivuze ijambo igashyiraho ngo because pasike iba igiye gusa naho isitanga impamvu nyirizina yo gukorwa kw'ikintu donc ni ukuvuga ngo divorce paul yabemereraga ngo bareke batane n'abo bantu batizera uretse ko hari umuntu uhita ambwira ngo none se nk'uko papa sharine ngo yizera ngo na mashine yizera oya rero yavuze ngo umuntu nakunanira umuteze umwe n'ibyanga babiri n'ibyanga itorero ngo n'ibyanga ngo akubeho nk'umupagani ntabwo bari bavuze ngo wabaye umupagani nyamupagani ahubwo ngejeje kuza bosco ukavuga ikintu sinemeranye nacyo wowe ukumva uri mukuri nanjye nkumva ndi mukuri ninga uteza n'abantu bavuga bose ukumva ntabwo ari byo iyo birivuze ngo ngo umbe nk'umupagani ntabwo uba ubaye umupagani ariko ngewe mu mboni yanjye njye ngutekereza nk'umupagani sinkagutindeho nawe ariko ushobora kumvaho nk'umupagani cyangwa se kumfata nk'aho nkubaye nk'umupagani ku ruhande rwawe bivuze iki aho ngaho umugore amahoro murayabuzanyije murashwekuranye uzanye uwa mbere biranze uzanye uwa kabiri umuteje itorero biranze urumva ko rya jambo ntituruhagararamo akakubaho nk'umupagani reka dufate ijambo ryoroshye kuri papa sharire na mama sharire kuri we byarageze ndavuga ngo ambaye nk'umupagani yaba ari mukuri ataba nk'umukuri ririya jambo ryo mu bakora rihita rigaruka rikamwemerera ubwo na hano ndi no kuvuga mu gihe baba barasezeranye mm. ni uko wenda idini ryahita ribaboroka mm. ntabwo basezeranye ubwo ndi kugira ngo nsoke mu idini mvuge in general ngaruke mu idini n'ibindi nk'ibyo ngibyo kugira ngo turebe kesi ihagaze gutya so aho ngaho rero nkavuga ngo njye mbwira abantu bambwira ngo aho kugira ngo muzaba n'imyaka mirongo itanu umwe arware stroke ngenzi umumama yarwaye stroke akora muri muri muri ntuza muri muri muri uh, uh, uh, Rwanda Revenue Authority kubera ku mugabo nyine kwa yakocokoco agira arwara stroke aho kugira ngo uzagira aho urwara stroke urwo rwaka mureka murekatane kandi uzabohowe kuko twahamagariwe imana yaduhamagariye amahoro ariko nimba ubona ari ka kantu k'izibana ntazibana zidakomanya amahembe gatoya mu kanya ashira ishusho akura akayifite nanjye njya nkagira mugasimbukana mukiyesura rimwe na rimwe mukanayesura sheri nawe umwibwira ishusho kandi ngo muri kwiyesura nyuma y'amasegonda nyuma y'imininota umwe agasembabaza undi agasembabaza biratandukanye n'abantu bahora bakozanya ku munabi udabaho ijambo ubundi rituma abantu bagumana reka dukore ijambo rivuga ngo ni uko haba hariho amahoro n'aho yaba atahaguma iyo habuze amahoro by'iteka bihoraho bidahinduka umwe yajyaho n'undi sereri ikamwica musenga imana mukayibaza mm. njye kuri bibiri nsoma ukamureka gatana kuko imana duhamagariye amahoro ariko e, dr nezidine hari igihe ushiduka wakomeje kumwihambiraho ariko ukamwihambiraho muruhanya mukamwihambiraho none ugasanga abantu nibwo bicaniye mu rugo kandi bavuye ku rusengero ariko abantu bagiye bumvira bagiye babazira so kongera gushaka rero wenda kuvuga ngo nta ndezo nzakwaka nta nta kintu na kimwe nzakurikirana cyawe uzagende rwose wenda sinzi niba atabirakariramo kuko namubwiraga ni indezo yubahwe ndimo muganiriza kuri watsapu akamesaje mu masharirene aturange ntayo nzaka ndabizi ko ariko nanjye yabimbwiye atarabivuga wenda oh, kuri kamera ah, gusa njye naramubwiraga ku bwanjye wakivanamo ubwo bushari eh, indezo ukareka akayitanga wani mu nyungu z'abana eh, kuko wenda nk'umugabo aramutse ashaka kwitanga ntabwo mvuze ngo ndamutekerereza reka mvuge aramutse ashaka kwitanga eh, ukamubuza ubwo burenganzira bwe bwo kwitanga uretse ko anagiye buriya mu mategeko <laughs> wasanga ntiwemererwa kubuza umubyeyi gukora resiponsabiriti ku mwana we ntabwo bikunda ah, byasaba nanone ugira ibindi bintu utanga ugaragaza bitume urukiko rubyemeza so rero ni uburenganzira bwa pasharene gutanga indezo ni uburenganzira bwa pasharene kugura agakanzu ka sharene cyo koza wenda uvuze ngo umwana yakanze ku giti cye ariko utamwemfiriwanshije nk'umumama abamama bajya bakora amakosa nka yashwana n'umupapa agashaka guhita abyinjizamo n'abana ntabwo ari byo ah, ikindi psychologically ntabwo azi ikiba kiri kuba umwana biramwafekitinga nko kuvuga iki mutandukanye ariko papa agakomeza kwita ku kantu akamugura aka akamugura kariya akamugura utwenda twiza akabasohokana mwe mugakomeza nyine mutari kumwe umwe akajya hari undi akajya ariko umubyeyi agakomeza gukora resiponsabirite ze byubaka n'umwana mu buryo bwa sayikorogi umwana bimwubakamo kwigirira icyizere bimwubakamo kumva ko aho yavutse ari ahantu hazima nubwo wenda batahuje ariko iyo ah, bigaragaye nkaho nta kintu akora burya wanze ndezwari n'igihe aba ari amagambo ajya abwira abana kuri se hmm. ariko buriya umumama uzi ubwenge cyane uzi no gusigasira abana ashobora ah, no kuba umupapa yanze gutanga indezo akagira nk'ikintu agura akaza avuga ati ni papa watumaye ngo ntibashe so icyo gihe ari gushaka kubungabunga abana hmm. kuko iteka reka nkubwire nk'urugero wicaye ukaba uzi ko so yahemutse wenda atarahemutse birakudamejinga mu bwonko hmm. rero nk'urugero wicaye hano mu gihugu uzi ko so jenoside wenda ntayo yakoze hmm. uburyo wajya ubaho ugenda wumva muri wowe uremerewe kandi wenda ntabyo yakoze bibaye ari igishoboka yuko wagira umenya kuko kuri guhari ariko atabikoze yaba akugiye neza abikubwiye kuko umwana biramwafata kumva ko umubyeyi atamukoze inshingano tanga inama kuri papa sharlene na mama sharlene inama hagati yabo bombi oya oh, inama ya mbere inama ya mbere uretse ko batari barasezanye ngo ngo ni batane ko n'ubundi batari babigeze bahura <laughs> ariko inama ya mbere niyo eh. kuvuga ngo ah. ntago bajya imbizi ntago bahuza ah. byiza ni uko umwe akomeza umurongo we n'inzira ye ah. ariko nanone abana nta ari ikintu kitavaho ntago nkuko birivuga ngo icyo umuntu yafatanyije ntawe ugitandukanya eh, ndumva icyo kintu cyanaba valable cyane mm. ku bana Mm. kurenza wenda ababyeyi n'iki n'iki mm. eh, kuko umwana wahora ari umwana nta kintu na kimwe wakora ngo bihinduke ukundi kuntu ari ibibaye bishobotse ku buryo eh, reka reka mvuge ngo wenda nubwo batasezeranye ariko twite divorce bagakora divorce nk'abantu bari civilize abantu bari civilize bigenda bite umupapa bafite wenda uvuga ngo kwa kabiri gutwara abana akabagarura saa moya zitararenga mm. abana bakagenda bagakina nawe eh, iki n'iki n'iki ndetse nk'urugero poroshani nagiye mu rukiko afite ukuntu akomeye ku bana imashini ntabwo urukiko rwamuha rizoni yo kumwima abana kwanga ko bamusura kwanga ko bagiraho inshingano kwanga ko abateganyiriza kwanga ko ubwo ndi kwirengagiza wenda detaye yuko mashini yavuze ko n'ubundi atabikoraga iyo detaye ntabwo ari kuyitanyishyiramo hmm. eh, ndi kwanga kujya muri madetaye ko abantu iyo babana bakajya kuri mediya ntabwo njya mpfa kwizera ibyo bavuze wese ndamukemanga buri wese ndamukeka uvuga ngo ari papa sharlene uramukemanga reka ntabwo njya nemera ibyo yavuze ntabwo njya mpfa kubyemera mm. kandi rwose masharlene nta birakaremo yabona uri mukuru ari ah, byagorana njyewe nta njya nkunda kuvuga ngo uyu ari mukuru cyangwa ntari mukuru eh. kandi iyo njya kubivuga buriya abantu baza kubwiriza hano bafite abagabo nabamama n'abadamu bacira hano ikubite ntabwo njya ntabwo tujya tujya imbizi uburyo barakarira abantu ngo bakoze divorce urabona wenda tuvuge eh, ba Eliane bakunda kubigaragaramo ati yewe danapfa nese nakora divorce reba umuntu abadamu bari muri canada badukurikira abadamu bari muri amerika badukurikira bakoze amadivorce kandi wenda ikaba yarabaye yarasenze hashoboka ngo itaba yaragerageje kuryama hasi ngo bamukandagire hejuru itabona umugabo atari bwa ibyo wakora byose timede gute ndagenda aha hantu abantu bababaje ukajyana n'abo ushaka ubemeza ko badakije kandi nabo wari kubaha umugabo nk'uwa ufite wowe nabo ntaho bari bujye ah, ejo bundi hari kandi wenda kubyitirira bibiriya bibiriya si ko ibivuga ejo bundi hari igitangazamakuru cyari cyakiriye cyakishijeho mama vanessa ari kubwiriza ubutumwa bwiza arimo avuga ubutumwa bwiza mama vanessa mama mm, vanessa ari kubwiriza hanyuma noneho abantu baramwataka arangije nawe mu ivugabutumwa arimo akora mu rusengero yari arimo aravuga ngo abantu kuki uyu munsi mu ntera amabuye ari uko mubona mfite umunezero nishimiye urugo ndimo ariko mu gihe nari merewe nabi merewe nabi mwarimo mumunkomera amashyimuti rwose uri mu mavuta mbese eh. si byo nyine nkubwira nyine ni abantu bapfiriye mu idini mama vanessa ni ngombwa ko yakongera kubwiriza ese arabyemerewe kongera kubwiriza yarakoze divorce ikitamweremera ni ikise ni bibiriya nyine nsobanurira kuko yaba bibiriya abantu bakujya bakunda kuvuga ngo mutabazi mbwiza biriya impamvu ntabwiza biriya ni ukugira ngo n'abayivuga nabi babashe kugira aho bavugira ngiye kuvuga bibiriya abantu benshi bazifunga ko ntabwo babwiriza biriya bazana ibintu by'idini yabo bakabidukubitamo umwe akazana ipantaro undi akazana ibyo gusiga ku minwa undi akazana ibintu kandi byose bakabyitirira bibiriya mm. bibiriya muzi kuyenterepereta aha ngaha nshatse urwandiko bashingira bavuga yuko mama vanessa atakabaye abwiriza hmm. si urwo ndetse n'abaroma hari ahandi bajya kure ariko bavuga ko yataye abana oh, tubanze tujya kure tubanze tujya kure wijya hmm. kure wivanga ibintu byinshi hmm. ntabwo iyo abantu bari gushwana mu byingo barahabirikana byinshi baharabikana byinshi baharabikana byinshi ntawamenya uri mukuri <laughs> baharabikana byinshi reka mbabwire Eh, nimba wenda mama sharena avuze ngo ntago papa sharena ari responsable mpita mbifata kandi wenda nanjye madamu yaba arayigeza mbwira ngo responsable nzi ko inzu ari njye ah. noneho nzi neza yuko nishyure inzu iriho porotaye isakaye wenda nubwo atabijyanye mu rukiko ariko akabimbwira turi kumwe ariko wowe kudakora resiponsabiriti sheri rwose uretse kundenganya barayampa nkayatera imirwi icyo gihe nayo nyinjiza makeya yari nko muri magana atanu ubu ngubu yarazamutse bariya ah, mwayatera imirwi nakishyuramo iki gipangu tubamo najya kwishyura karibira y'imodoka nkabona ngo manka reka dushakire hamwe umuti ariko nawe wimera gutyo ngo umbwire yuko bimeze nk'aho ntita ku rugo ariko baganiriye we iyo ajya kuvuga mu mvugo ye amubwira ijambo riremereye akavuga yuko eh, ntacyo ntacyo utanga mm. guhaha ni ngewe inzu ni ngewe mm. none si ubwo kuba ngo ntacyo iyo abantu barimo barakaranyije mu rugo umwe avuga ibintu bitanye n'akababaro ke n'umupapa nawe ashobora gushiduka nawe yavuze ibintu kubwo bwe so rero icyo njye navuga ntabwo nakita ku magambo ubundi uko ari babiri wese yavuze kimwe ndeba ni uko nta mahoro ari hagati yabo babiri hmm. kuko imana yaduhamagariye amahoro rero buri wese ntarekunda atane kandi arababohowe harimo masharene arabohowe ariko masharene arabohowe kuvuga ngo mpamvu vanessa ntabwo ari kubwiriza rero ibyo ni bya madini abibazanamo kuko ubundi igihe nshamye mu rwandiko rw'abikorino nkashaka guhagarika abamama bose nta n'uwaza kuri yutube kuko biriya mu bakorino babuza kuvugira mu ruhame bose nta n'umwe uvuyemo ariko nanone nasubira muri interpretation y'u rwandiko rw'abikorino biriya byajyanaga n'uko hari reyalite yajyanaga n'uko abantu bari bari hariya bari abantu bafite inkomoko mu muco w'abayuda umuco w'abayuda ntiwemereraga abagore no kubarwa iyo urebye mu mavanesa ubona nta cyaha yakoze kihese njyewe ndebye mu mavanesa mbona imana mm. urugo byaranze mm-hmm. mama vanessa imana ikavugana nawe mm-hmm. ntandi kubikeka ntabwo yabimbwiye ntabwo yabimbwiye ariko imana ikavugana nawe ikamwubakira urundi rugo rw'umugisha ari nabyo nifuriza abantu bose badivosinze n'abatandukanye n'abo byashwanye bose hano uw'imana izatunga inkoni ikakugirira neza uzarwicaremo kandi rukubera umugisha ariko ibintu byo kuvuga ngo urumva ngo ibyo gutabana ntabwo tuzi detaye neza kuko niba tutazi detaye buri wese azavuga ashaka guhirikira icyaha kuri mugenzi we hari rero wazavuga ngo ni njye nyir'amakosa none se buriya nta nyir'amakosa buri wese ko aza ari mu urebye abantu bari barumvise mama Charlene bwa mbere batarumva papa Charlene avuga eh. arubwo bumvaga yuko oya nje bose rero ntawe ntawe mpo kuri <laughs> bose ni abantu bananiranywe batahuje <laughs> kugira ngo hatagira udufata akadushyira ku ruhande rwo kubera akazi kuvuga <laughs> n'undi azi gushaka ibimenyetso eh. kuko ninjya ku ruhande rumwe ndarukemanga n'undi rukemanga ninjya kwa papa Charlene warahashye ngo urifotora ntabwo bibaho natwe ibyo duhaha ntabwo tubifotora ntabwo rero biri bufate mwese rero ndabakeka kuva mbakeka reka mbareke e- ese ubundi ndirirwa mbakekereke bibiri ivuga ko nimba mudahana amahoro imana yaduhamagariye amahoro reka mugenzi wawe atane akubere nk'umupagani n'uyu namureka atane amubere nk'utizera bibiriya ntabwo yigeze izirikanya abantu batazigira bahana amahoro n'isegonda rimwe mm. bacagagurana nka kuriya tubona kuri mediya ntabwo yigeze bazirikanya twebwe abanyedini twe dushaka kubazirika ku wundi hafi kubitwa um, imihini hafi kuzagira stroke noneho n'ababashe kugirwa ubutwari bwo gukora divorce gukora divorce ni ubutwari gukora divorce ni ubutwari ni ubutwari hamwe rimwe na rimwe ntabwo bivuze muri kesi zose kuko n'igihe byaba ari ubwomanzi igihe wajyanywe n'ubusambanyi <laughs> n'uburaya kuko icyakujyanye nicyo kibazo hari umuntu ugenda kuko avuga ati ndabona tudahana amahoro ndagiye kuko imana yaduhamagariye amahoro hari n'undi ugenda kugira ngo mbone nciye ikiziriko nijya utwana uwo nguwo we ni icyaha hmm. mu by'ukuri rero eh, divorce abantu bayinterpreta nabi wenda ntabwo aricyo cyari kinzindiye nuko twagira ngo tubashe gusasira ibyo twavugagaho hmm. njye eh, ikintu nabavugaho nababwira hmm. eh, pasha rene uh, yabonye umukobwa aramukunze ateye ivi uwo mukobwa ikiza gihari amakuru yose ari tambarari ngo yamwemeye yamwemeye atyo murangirikane bavuga ngo mwemeye ntyo ngo vuga ngo mwemeye ntyo buriya uriya mukobwa yamwemeye atyo kabiri uriya mukobwa yahise aberamo umusitari icyarimwe ubu ikiganiro wakimukubita n'undi yakimukubita izina yaribonye atavunitse nk'umudamu wanjye aramutse aje akavuga ati mutabazi nta gahaha yahita atwika ntabwo we yakirwa ashaka izina naraharuye yahita inzira barayiciye na momo yahita ayitanga bakamuremera bakamuremera rwose eh, ariko uretse no kuvuga ngo bakamuremera imyenda eh. y'abana yanjye yose barayibye ahubwo abantu bazandemere rero tuve kuri icyo ngicyo bakuremere bakuremere wigitambuka twaratashye dusanga imyenda yose bari bafuriye icyarimwe baranika bumva babasigiye agapira kamwe oh. <laughs> ariko nyine iyo bari bambaye bagiye ku rusengero yari igihari wenda n'utundi dukeya hatagira ugira ngo <laughs> bambaye ubusa buri buri ah, ikindi uretse ko buriya hari n'abantu bagira ngo iyo umuntu afite amafaranga yinjiza agaterwa n'icyo kintu kimutunguye bisobanuye ko yahita akivana imbere hari igihe usanga rero wa muntu ugukunda by'indani by'indani ariko eh, ashobora kuvuga ati umva nshaka momo yawe reka ngire icyo nkora kandi abakoreye umugisha eh. ibyo tujye tubivuga kandi tubisimbuke kubera ko ah, wenda hari igihe cyari kugera nkaba ntegereje abantu byanga bikunda ariko ubu nategereza abantu babura nkategereza umusahara ukwezi ntabwo kuko kuzaba ukwezi kuvamo umwaka aba ari igihe kizagera bigakunda so nkavuga ngo rero be kwitana ba mwana byari ikintu kimwe nkunda kuba madamu wa tubashe gutandukana habayeho gutandukana hari ikintu utazanyumvana sinzakwita umwana mubi nkabiteganya divorce hagati yawe n'umudamu nicara ngo nteganye ariko yigize nabi yagenda nanjye nkacaho gusa iyo yagize ngo nabitekereza kabiri aho kandagira agasaba nawe ntabwo nabitekereza kabiri apotere <laughs> mutabazi urateganya gukora divorce ntabwo mbiteganya ariko twasimye ijambo rivuga ngo yaduhamagariye amahoro aramutse yigize nabi ndavuze ngo eh. imana bibi yavuze ngo eh. nimba utizera eh. ashaka gutana umureke atane kuko because pasike imana yaduhamagariye amahoro bisobanuye ngo madamu wawe nawe aramutse yigize nabi yigize nk’indaba kuri idashaka ko amahoro aboneka wajya hariya nawe akajya hariya njye nahita niyiza no kuri yutube n'igihe babibabwira kugira ngo bitazabona amazina ntabwo ni guhereye umunsi ugere <laughs> ubutabazi niko byagenze nta diforushije rwose nta nubwo reka reka reka hmm. ntabwo rwose nawe arabizi kandi nambwiye ni izo dogitirine zanyu mwapfundikanyije njye si njye wazi wazibabwiye amatice ofu de bayibo mwiyinterepurese biriya nabi mushyira abantu mu bubata bwo kwihambira ku bagabo badahana amahoro babuze amahoro bari kurwara amasitoroke umuntu ajya kurwara sitoroke kubera undi hejuru y'iki yaryo nigeze gusa kubimugiramo inama ariko iyo nama ntiyayikurikiza yigeze twari dufitanye utubazo arambwira tuzi ko umutwe usigaye urya cyane kubera ibibazo dufitanye naho kugira ngo uzagire sitoroke niko namubwiye ngenda cyane hmm. kubana nanjye ni ukuba wuzuye umwuka wera ntihazajye n'umuntu nkekera ibindi ndagoye mu bagabo baba bagoye mbamo babonye kuko hari undi mugore uvuga ati ngewe wavuga biriya bintu kuri yutube nkabigukuraho ubwo waje gushaka mutabazi waba uturanye na divorce uje ufite iyo mitwe ufite ayo marere waba uturanye rwose no gucaho ntabwo byavamo ndangije ndabwira rero kugira ngo uzanarware stroke i suggest watekereza kuba wawe ajya kuzana impapuro gusinyiraho nyuma aza kuganirizwa n'abantu asanga hari ukuntu twabigarura mu murongo bijya mu murongo ariko ntabwo wavuga ngo ndateganya ndetse umuntu ateganya ibibi <laughs> ariko nanone ndamugana njyewe ntabwo nzagenda avuga ngo uri mubi eh. nzavuga ngo ni akana keza rwose ni umwana mwiza ni umudamu mwiza ariko tutahuje mm. kuki ngomba guhita nshyiraho ngo urumva ngo naratashye umunsi umwe ntiyanekera mm. ni ukuvuga ngo ni umwana mwiza ariko tudahuza mu kuba umugabo yajya hariya agatesha agaciro umugore we umugore akajya agatesha agaciro umugore we ahubwo ni ukuvuga ngo navuga n'uwaza kumutereta akaza kumbaza mbwa rero ni umwana mwiza hmm. ariko ngewe ukuntu nteye n'uko ateye ntibyahuye hmm. noneho tubonye yuko buri wese asa naho abangamiye mugenzi we ku rwego rukomeye kuko imana yaduhamagariye amahoro ndamureka aratana kandi arabohowe by'umwihariko ariko icyo gihe iyo ubajije ijwi rikakubwira ati wagwanawe <laughs> erega nigeze byigeze binza mu bitekerezo mu gihe bindi mu mutwe ndarota ngira inzozi ijwi rirambwira ati wagwanawe bwira madamu rero nari nabipanze kandi ijwi rirambwiye ngo nabigiramo ingaruka ariko nari natekereje ukuntu so ingo zigira ibibazo ikibazo abantu bose bitwa kubavuga imana iyo baje hano batwiyemeraho yo bakubwira yuko ari paradizo heaven on earth aha ubwo n'igihe mutabazi wenda byanze cyane uretse ko byaje kugenda bikemuka ah, imyaka ya mbere niyo bigora ariko imyaka ya nyuma bimugendamo mugenda murushaho kumenyana umuntu umwe watwigishije iby'umwana yatubwiye ngo nimba muhuye buri wese afite makumyabiri n'itanu bizabasaba indi makumyabiri n'itanu kugira ngo mbese mumenyane neza ku buryo nta wasitaza undi